Vamos para o segundo jogo. Eu tinha a expectativa de ver duas seleções, a Bélgica e a Inglaterra. A Bélgica a gente conhece os jogadores, apesar de estar com a, com a defesa, os dois zagueiros é, fora mas é uma grande seleção, com De Bruyne, Hazard, com Mertz, que está numa fase espetacular, Dembélé, Dissel. É um time muito bom tecnicamente. E foi isso que decidiu o jogo. Não pensem vocês que 3 a 0 foi um jogo fácil. O que decidiu foram grandes jogadas desses grandes jogadores. Primeiro gol, um golaço, talvez até o momento mais bonito da Copa. Uma rebatida, um Mertes pegou de 100 pulos, jogou a bola lá no ângulo, um golaço, realmente. Esse aí, galera que está acompanhando a gente aqui, que a gente pede o vídeo, esse pode ser tentado. O segundo gol, a mesma coisa, uma tabela arrasar com o De Bruyne. O De Bruyne limpou e meteu uma rosca pro Lukaku, esse artilheiro fantástico, bobeou, ele guarda, fez um golaço de cabeça. E o terceiro, outra bonita jogada aí, já no, num contra-ataque que o Panamá foi com tudo, inclusive, estava 1 a 0 uma jogada muito bonita, uma virada de jogo, deixou o lateral direito, Murilo, sozinho na cara do, do Courtois, e o cara perdeu o gol. Defesa, mérito pro goleiro, mas faz um a um ali, complica, como aconteceu quase com a Inglaterra e a Tunísia. Então, uma vitória merecida da Bélgica, que eu acho que só tende a crescer, ganha moral, mesmo sendo um adversário como o Panamá. E nessa